as formas. Círculo. Quadrado. Triângulo. Retângulo. Óvalo. estrella, corazón, Rombo. flor, cruz, pentágono. Taco tágono tágono no. Taco no. Pirâmide. Uva. esfera. Cono. Hasta próxima amigos.